ئێمەش لەم ڤیدیۆدا بۆتان ڕوون دەکەینەوە. سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێ خۆشەویستان من شاڵاو لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیدیۆیەکی نوێدا لە ڤیدیۆی ئەمڕۆماندا باس لەوە کەین چۆن دەتوانی کە تۆ فیلەکانت یان هەر پەڕگەیەکە لە مۆبایلێکی ئەندروۆید دۆ بیخێتە سە کۆمپیوتەرێکی ماکیان هەر جۆرێک لە کۆمپیوتەرەکانی ئەپل و بە پێچەوانەشەوە چۆن فیلەکانی کۆمپیوتەرێکی ماک دەخیتە سەر مۆبایلێکی ئەندروۆید چەند ڕێگایەکی کورت و ئاسانە بەڵام پرسیاری زۆربەتان بۆیە ئێمە حەزمان کرد لەم ڤیدیۆدا بۆتان ڕوونکەینەوە ئێستا دەچنە ناو سکرینی لاپتۆپەکەمان و بە کورت و پوختی پێتان دەڵێین ئاسانترین ڕێگا بۆ ئەم شتە چیە دەچینە بۆ ناو بڕازەرەکەمان لە بڕاوسەرەکەمان دەنووسین ئەندروید فایل ترانسفەر لە کۆتاییشدا ماکێکی بۆ زیادکە پاشان یەکەم دانە بکەوە پاشان لێرەدا ئەم پرۆگرامەیە داونڵد ناودا بگرە چاوەڕێکی تاوەکو داونلۆ دەبێ پاشان کلیکی لەسەر بکە چاوەڕێ بکە تاوە کۆمە تەواو بێ کاتێکمە تەواو بوو ئەچین بۆ ناو بەشی ئاپلیکیشنەکان چاوەڕێکن تاکرێر زیاد دەبێ ئەمەتە ئەندرس فیل ترانسفەر بەم شێوازە کارەکە زۆر ئاسانە و هەکێکە لە ڕێگا هەرە ئاسانەکان بۆ گواستنەوەی فیل. خۆشویستان ئەمە ئاسانترین ڕێگا بوو بۆی فیلەکانمان لە ئەندرویدەوە بگوازینەوە سەر ماک و لە ماک و لە ماکەوە بیگوازینەوە سەر ئەندروید بێگومان کۆمەڵێکی زۆر لە ڕێگا هەیە بەڵام ئەمە ئاسانترین ڕێگایە وە کورتترین ڕێگایە بەهوێن ئەم یددیو سوودی هەبێ بۆتان